और तुम कैसा महसूस कर रहे हो वालवीर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर तुम्हारे ऊपर जिस शस्त्र से वार किया गया है वो एक ही एक बहुत ही बुरा खतरनाक प्रयत्न से किया गया है जिसके लिए तुम्हें बड़ी तारा का तप करना पड़ेगा जिससे तुम स्वस्थ हो पाओगे जिसमें तुम्हारे अंदर और सारी शक्तियां जागृत हो मृत्युधर कालराज ने बच्चों का अपहरण कर लिया है और उन्हें बुरा बनाने की कोशिश में है तो तुम्हें और शक्तियों की आवश्यकता होगी बालवीर और शक्तियों की मैं यह निर्णय लेने के लिए तैयार हूँ करना पड़ेगा हाँ कमल हाँ के लिए काल फल प्रस्तुत करना पड़ेगा हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।, हाँ। यह रहे काल फल अरे मोल तू ये फल खाएगा तो भस्म हो जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा। लो फल खाओ